Música Día das Letras Galegas foi instituído pola Real Academia Galega no ano 1963 para conmemorar os 100 anos da publicación do libro Cantares Galegos de Rosalía de Castro. Dende entón, cada 17 de maio, Galicia festeja as súas letras e as súas linguas a través da figura de autoras e autores, aos que se lles recoñece o seu traballo a prol da lingua e da cultura galega. Esta persona honrada es José Fernando Filcaras Galvez, historiador, escritor, político, enógrafo, polígrafo e figura destacada de la cultura del pasado seco. Damos paso a unha con la que conoceremos a su biografía de obra. José Fernando Vilgueira Valverde naceu o 28 de outubro de 1906 na Praza do Peirao da cidade de Pontevedra. Os seus pais foron a granadina Araceli Valverde Jaquero e o pontevedrés José María Figuera Martínez. Ambos os dous estaban relacionados coa medicina. O seu pai era médico de Pontevedra e a súa nai fora a monxa e cuidadora no hospital provincial. A súa familia era acomodada polo que nunca pasou privación na súa infancia. Desde moi pequeno foi afeccionando á lectura. Cursou os estudios de primaria e bacharelato con gran brillantez en Pontevedra. No Instituto da Cidade tivo como profesores a personaxes tan relevantes da cultura galega como Alfonso Rodríguez Castelao ou Antón Losada Dieguez. En 1922, con 16 anos, iniciou a carreira de Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela e ao ano seguinte de Dereito, Licenciouse en Filosofía e Letras, sección Historia en Zaragoza no ano 1927 e o ano seguinte en Dereito obtendo o Premio Extraordinario de Licenciatura. Aos 17 anos fundou xunto a un grupo de compañeiros o Seminario de Estudos Galegos, onde dirixiu a sección de Historia da Literatura. Todos os fundadores deste seminario eran ou chegaron a ser personaxes de gran importancia na cultura galega. En 1938 casou con María Teresa Iglesias de Osario. Foron pais de cinco fillos. Foi profesor de lingua e literatura nos institutos de Barcelona, Melilla, Lugo e Pontevedra, onde foi director durante 30 anos. Coñecíase tamén polo alcume de O Bello Profesor, pola súa longa carreira docente. Subilouse en 1976 aos 70 anos. Foi alcalde de Pontevedra dende 1959 ata 1968. Dedicou ao Museo de Pontevedra gran parte da súa vida, dirixindo dende 1940 ata 1986. Despois desta data continuou mantendo a súa relación con esta institución ata o momento do seu falecemento. Dirixiu o Museo de Rosalía de Castro e o Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento. Foi conselleiro de Cultura no primeiro goberno autonómico, sendo responsable da creación do Consello da Cultura Galega. Ao longo da súa vida recibiu multitude de premios, mencións e condecoracións en recoñecemento ao seu labor como as medallas de ouro de Santiago e Pontevedra. Foi elegido membro numerario da Real Academia Galega e da Real Academia de la Historia. Dedicou a creación literaria con obras de narrativa, poesía, ensaio e teatro. A primeira obra que publicou foi o libro de relatos Os nenos, ilustrado por Castelao Luis Seoane e Xosé Sexto. Logo viron a luz obras como Agromar, Farsa para rapaces, do Vigairo, Cancioneriño de Compostela, Cancioneriño Novo de Compostela ou Quintana Viva. Pero o máis importante da súa obra son os traballos de investigación centrados na historia, na arqueoloxía, na antropoloxía, na arte e a literatura. Foi colaborador habitual de xornais como El Faro de Vigo ou El Pueblo Gallego e de publicacións como Lumen para os que escribía artigos relacionados coa investigación Moitos destes artigos de prensa están recollidos en nove volúmens editados co título Adral. Finou 79 anos en Pontevedra, o día 13 de setembro de 1996, na casa familiar na que viñera ao mundo. Figuera Valverde investigou sobre as tradicións e a festa numerosos artigos en revistas e xornais sobre a festa dos maios que se celebra en Pontevedra chegou a escribir un poema que nos vai que publicou no seu libro Adral e que nos vai ler Verónica. Rapaces de Mourente, rapaces de Marcón, Vin de ver a Carracedo que fuxiu con San Simón. Rouboulle a camisa, rouboulle o pantalón, deixou en cirolas que metía con pasión. Viñeron os de Vigo, a verse do camiño, e Carracedo todo les estaba oindo. Veu San Simón, zorregoulle un bofetón e ti, e ti gran puñeflero disparaxe o cañón. O, o profesor apuntou sobre a poesía galega da Idade Media. Publicou un libro de seis canciones escritas imitando as composicións dos trovadores medievales. Agora, Juan e Verónica lerán as cancións 5 e 6. Nosa Señora da Barca, eu ven a vin, no sol, no sei posto, dunha rosa na mano, outra na mazán do rostro. Nosa Señora da Barca, eu ven a vin no sol novo, ten unha estrela no mar, outra dormida no colo, ten unha rosa na man, outra na mazán do rostro. Nosa Señora da Barca, vin de vela no sol posto, ten unha estrela no mar, outra dormida no colo, Nosa Señora da Barca, vin de vela no sol novo, Da ribeira do río pinchegar un navío Ai, amor, que noite co sino Da ribeira do alto Vin entrar no trincado Ai, amor, que me trouxo fado Vin sair o navío E chegar o desvío Ai, amor, a levar amigo Vin marchar o trincado E entrar o desengano Ai, amor, a roubar amor Para longo desvío Non hai mar, nin navío Nin amor, nin sabor do río para longo desengano, nin agua nin trincado, nin amor nin sabor do ar. Despois destas fermosas palabras, chegamos ao final. E esperando que o programa fose do vosso agrado, despedimos que cesando longa vida a nosa lingua.